નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તારીખ નવ પાંચ બે હજાર ત્રેવીસને વાર મંગળવારના આ વિડીયોની અંદર આપણે રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના તાજા બજાર ભાવ જાણીશું તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો પણ તે પહેલાં દરરોજે દરરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો તો ચાલો જાણી લઈએ આજના બજાર ભાવ કપાસ પંદરસો એકતાલીસથી સોળસો આડત્રીસ ઘઉં લોકવન ચારસો અગિયારથી ચારસો સડસઠ ઘઉં ટુકડા ચારસો પચીસથી પાંચસો પાંત્રીસ જુવાર પાંચસો પંચોતેરથી નવસો ને ત્રીસ રૂપિયા બાજરી ત્રણસો ચાલીસથી ચારસો પાસઠ તુવેર પંદરસો પંદરથી સત્તરસો એકાવન સૈણા આઠસો નેવથી નવસો એકોતેર સૈણા સફેદ પંદરસો એંશીથી ત્રેવીસો ને ત્રેવીસ રૂપિયા અડ તેરસો પચાસથી સોળસો અઠ્યોતેર મગ સોળસો સિત્તેરથી સત્તરસો પંચોતેર કળથી બારસો અગિયારથી પંદરસો ચાલીસ સિંગદાણા અઢારસો વીસથી ઓગણીસો રૂપિયા મગફળી જાડી તેરસોથી પંદરસો મગફળી ઝીણી બારસો એંશીથી ચૌદસો સાઠ તલ છવ્વીસોથી એકત્રીસો ત્રીસ એરંડા એક હજાર પચાસથી અગિયારસો ને તોતેર રૂપિયા સોયાબીન નવસો પંચ્યાસીથી એક હજાર ઓગણત્રીસ સિંગફાળા બારસો પાંત્રીસથી સત્તરસો નેવ કાળા તલ પચીસો એકત્રીસથી અઠ્ઠીસો ને ત્રીસ લસણ પાંચસો એંશીથી તેરસો રૂપિયા ધાણા અગિયારસો સિત્તેરથી તેરસો ત્રીસ મરસા સૂકા પંદરસોથી તેતાલીસો પચીસ ધાણી બારસો વીસથી સોળસો વરિયાળી અઠ્યાવીસોથી છત્રીસોના અઠ્ઠાણું રૂપિયા જીરો આઠ હજારથી આઠ હજાર નવસોને એક રાય એક હજારથી અગિયારસો ચુમ્મોતેર મેથી એક હજાર અગિયારથી પંદરસો ચાલીસ ઈસબગુલ છત્રીસો પચાસથી ચુમ્માલીસોને પાંચ રૂપિયા કલોજી ત્રણ હજારથી બત્રીસો રાયડો આઠસો પચાસથી નવસો પાસઠ ગુવારનું બીજ એક હજાર નેવુંથી અગિયારસો વીસ ડુંગળી સૂકી ચાલીસથી એકસો ને નેવું રૂપિયા